anigoo ah saare xasan saarax ahna wariye madax banaan oo degan magaalada stockholm ee dalka sweden maraan booqasho ku tagay wadanka kenya magaalada nairobi waxaan kula kulmay siyaasi caana oo la yidhaahdo cabdirasaaq cumar hilaani ahna guddoomiyaha maamul goboleedka madaxweynaha maamul goboleedka daraawilaan state sanadka siyaasiyiinta mutacalimiinta ah ee beesha digli mariflo ugu horreyn waa salaamin tahay mudan cabdirasaaq cumar kusoo dhawow waa mahadsantahay zahra waxaan doonaya inaan ku weydiiyo maanta waxaa ka dhacay weerar degmada baraawe oo reer galbeed kasoo qaadeen weerarkaas isma khasaara geysta maxaad kala socota arrintaa horta arrinta weerarka maanta ka dhacay gobolka baraawe ama degmada baraawe ama magaalada baraawe anagu waxaan ku sugannahay nairobi inkastoo aan dadkii deegaanka Ehm, qaar kamid aan ah xiriir la sameeyey ehm, hase ahaatee ilaa hadda imay sheegin wax khasaara oo dad shacabo oo dadka rayidkaa soo gaaray inkastoo ehm, oo warar aan weli aan la xaqiijin karin ama aan caddayn karin oo ah in khasaaro meesha uu ka jiro aan maqlay waxaana jeclahay saacadaha soo dhow arrintaas see u dhacday inaan ogaan doono oon heli doono akhbaar dadka reer baraawa si aad la socoto dhawaanahan waxaa ku kusugnaa xoogaga ciidamada al-shabaab oo haystay xoogna ku haystay si ay istaageen degmada dadka degan reer daraawo daraawo degan maantana waxaa dhacay duulimaadkaas beri haddii ay duulimaadkaas oo kale inay dhacdo maxaa u hortageysaa horta wax kasta oo loo baahan yahay in laga hortago waa in qorshaheedii la sameeyaa magaaladaasna haysashadeeda nimanka hadda jirka ah ee ku sugan waxaa ka horeeyey marxalado badan oo kala duwan ay soo martay tanna waa midda hadda ugu dambeyso ay dadka shacabka deegaanka ay ku sugan yihiin marka mar haddii aan ka xureyno dhibaatada dadka maamulna aan u sameyno iyo kala dambeyn hadda waxay ila tahay in dhibaato kasto oo lagu dhibaateyn karo shacabka in si fudud oo wada jira aan uga hortegi karno waxaa jiraa in dhawaanahan beesha digli miriska ay ku qabanayso fur degmada baydhabo dhawaan inay ku qaban doonto ehm, shirka idinku qabanba ka tihiin sidee u shirka baydhabo horta qowmiyad ama qabiil way shiri karaan aayahoodan way ka tashan karaan laakiin qofka bini aadamka ah markuu aayihiisa ka tashanayo aayaha shacabkiisa ama deegaankiisa uu ka tashanayo waa inuu istraatiijiyada fiiriyo yaa kula degan oo isu su-aalo sidee lagu suuragelin karaa arrintan laisweydiiyo horta arrintan in hadda la sameeyo maxaa keeni karaa marka aniga aragtideyda siyaasadeed ee ku wajahan shirkaas waxaan u arkaa mid caqabad hor leh sameyn doono maxaa kamid caqabadahaas caqabadaha waxaa kamid a maamulka jubbooyinka loo ansixiyey goortii madaxweynaha ninka ka ah hadda jubbooyinka axmed madoobe shirarka uu waday dagaalka uu kula jiray argagixisada ilaa uu yimaado kismaayo nimankan hadda ku shiraya ama qabiiladan ku shiraya daydhaba haddii ay ay ay ay gobolada wax ay ku leeyihiin inay la xisaabtamaan ayay ahayd loona baahnaa hadda ninka arrinta loo ansixiyey lixda bilood inuu maamulo jubbooyinka ah kolley arrin lidku ah oo aanu arko arrin maseer ah oo u arko arrin dad kale fargelin kale dad wada loogu danaynayo u arkaa caqabadaha taasaa kamid a ah. keliya caqabadna kuma ahan maamulka uu madaxweynaha ka yahay axmed madoobe waxay kaloo caqabad ku tahay dowladda federaalka eh, taana waxaan ku cadeynayaa maamulka jubbooyinka markii lagu dhawaaqay dadka ugu horeeyo madaxda siyaasiyiinta soomaaliyeed ugu waaweyn ee diiday waxaa kamid ahaa madaxweynaha dowladda federaalka eh, xasan sheekh maxamuud eh, prime ministerka haddee sidaan arrintaa ula soconay ayaan haddana waxaan ka war helnay in madaxweynihiiba uu tegay addis ababa heshiisna uu soo galay qolooyinka jubbooyinka marka haddee taana waa arrin naga yaabisay sababtoo ah dastuurka qofka ugu horeeya oo laga doonayo inuu maaragtaa ilaaliyo hadduu dumiyo haddii dadka kale maxay ilaalin karaan su aashaa waxaan weydiinayaa madaxweynaha dowladda federaalka arrintaa haddii aan ka gudubno beesta digli marka waxay leeyihin sirka waxa udhamas u dhamaan u dhan qoomiyada degli maraykan idinkuna waxaa tihiin qoomiyada wax ka tirsan tihiin qoomiyada degli maraykan maadaama ay sheegaan in odayaal ka tirsan beesha degli ay ka tirsan yihiin ay shirka ka qayb galeen waxaan arrintaasaa dhihi lahaa kole wixii aniga aan diido adaa ogolaan kara taana ineed waxaa weeye maamulka jubbooyinka loo dhisay hadda dad digliga islaa ku jira qabaa-ilada kalaa ku jira koley dad qabaa-ilada aan matalin ama go-aanka asalka ah ee dhaxalgalka ah aan u qaadi karin ayaa tegay siday jubbooyinka u tageenna waxay ugu jiraan shirka oo baydhabo hadda lagu wado maamul baan ugu sameyneynaa la yiraahdo koonfur galbeed marka labada dhinacba way ku jiraan siyaasa kulwa kuweydiinaya waxay tahay dhawaan waxaa la sameeyey ururka ururiga maamul goboleedka jubbaland state taas waxay dhalisay isqaqabsi badan iyo muran badan kadib waxaa la ogolaaday maamulkaas inuu hogaamiyo axmed midoobe inkastoo hore isla maamulku maamulka mis leedahay shirka baydhabo ka soconaya haddii uu asli ku dhawaaqo lixda gobol oo ay ka tirsan yihiin gobolada maxaamud jubbaland state oo hadda maamulka loo sameeyey uu madaxweynahana leh hadii kaas la sameeyo oo laisku qab ma umalaynaysaa in qabsi badan meesha ka imaanaya maxaa umalanaysa inta imaan karto waxaan ognahay horta taa waxaan ugu jawaabaya africa goortii la qaybsaday african partition jabuuti soomaaliya kamid ahayd iyo n f d kenya soomaaliya kamid ahaayeen kala qaybsiga ama qeybinta soomaaliyeed ayaa soo noolaatay sababtoo ah federaala samaysan kartaan ama dowlad federaala tiina yiri umadii dastuur federaala la sameeyey kumana caddo dastuurka qaabka iyo qorshaha hal gobol iyo laba gobol iyo intii ka badan ay isku raaci karaan ilaa hadda dowladda umaysan sameyn taa micneheedu waxa weeye in maaragtay dana shisheeye ama siyaasado shisheeye ama deriska ahaadaan jecel kuna faraxsan in soomaaliya u kala googooyaan imaarado yar yar arrin ay uga faaiideysanayaan waayo somaliland baa la dhisay puntland eh, eh, baa la dhisay jubbaland aan maqalnay eh, koonfur galbeeda ah hadda aa la wadaa kuwo kaloo ayagana maamulo ku dhawaaqay idaacadaha kasii daayo way jiraan marka haddee xukun oo qaybiya meesha ka socota marka soomaalida haddaysan arkaynin maaragtay dhibaatada weyna kusoo foolleh oo keliya ujeed hebelba waa loo ogolaaday ana aan dhisto taa mid nabad lagu helaayo ama meel aan ku gaari karno iyo wadajir soomaalinimo ma ahan caqabadana caqabad xun weeye ka daran labaatankii sano dhibaatadii soo dhacday labaatankii sano wixii laisku haystay dadna waxay ku fasireen qabiil dadna waxay ku fasireen xukun hadda maxaa laisku haystaa waayo hadda qaybo badana laisku haystaa cadow badanaa jiro oo gudaha iyo dibadda ah marka hadda waxaa laisku qabsan doonaa degmadan annagaa ah leh reer hebel iyo gobolkeenay ka tirsan tahay iyo annaga haddaan gobolkan degan nahay ama degmooyinkan aan nahay gobolkan ma raacinay kanaan raacnay marka nin walba interest iyo danihiisa gaarka ah wuxuu ku fuushanayaa xasiloonida guud ayuu ku bedeshay nin walba taa waxaa daliil u ah dadka ku jira maamulkan jubbaland haddana isla heebtoodii dad ka mid a ayaa waxay ku jiraan baydhabo shirka ka socda waxaa ka imaan karana waxaa waaye in dawladda ay ku fashilanto in dagaalo sokeeye ay ka dhacaan iyo isqabqabsi in reer reer la isku dilo ayadoo laisku qabsan doono gobolkan annagaale iyo kan annagaale iyo ree hebel haddaan nahay halkaas annagaa degno taariikh ule iyo taariikhdii jirtayna waa la daboolay mid cusubaa nin walba suubsaday marka nin walba waa waxaan la yaabanahay suu u hirgelin lahaa taariikhdiisa cusub uu ku suubsaday danihiisa gaarka ah marka maadaama adqaybta sidii lixda gobol oo maamul goboleedka loo sameynayo maxaad ugu baaqaysaa shirka baydhabo shirka baydhabo waxaan ugu baaqayaa in si e, e, fiican e, looga taxadiray ahayd annaga reer bigil ahaan ma taageersanin waan u cadeynayaa mar walbana waan sheegayaa goor walbana waan ka hadlayaa odayaasha reer digile salaadiinta meesha isugu tagayna waa waa la qalday si qalada wax loogu sheegay sababtoo ah siyaasadaan anigu arko inay qaldan tahay haddee dadkaagii dad kamid a ah, si oo saxsana loo fahamsiin karaa ayadoo mar walba la tusayo dadkan baa cadow nagu ah dadkan baan dhulkeena haystay dadkan annaga waxba nooma ogola waxaas wax soconayo riwaayadii hore oo laisku dhigi jiray ma soconayso eh, nimankaa reer midifle riwaayadii eh, digil ay ku samayn jireen haddana inay kula dhaqmaan soomaali weyn riwaayad soconaysa ma ahan sababtoo ah annagiyaaba fahamsan hadda diidanna